Las mejores carreras son por parejas porque las miserias se, se comparten, tío. ¿Qué pasa, bicharracos? Colina Triste Burgos, categoría UCI. Aquí estoy con el ideólogo, con el creador, Alex Puente. ¿Cómo controlas esto tú, de capo? Bueno, llevo muchos años por aquí andando en bici, o sea que hago controlo, sí. ¿Cuántos años llevas? Hombre, yo soy de aquí, pero andando en bici por aquí, pues 15 años. ¿Y hace 15 años qué bici tenías tú? Yarraco. Yarraco 26. 26. V-brake o cantilever igual, V-brake. V-brake amortiguador delante. No, ni siquiera. No, no. Es que con esta gente Orbea yo es que veo que el mountain bike está evolucionando hacia el largo recorrido, hacia el trail, las copas del mundo, cada vez hay más escalones, más trampas. Y hoy he estado mirando aquí un poco nuevos tracks que has hecho y ya me has metido alguna emboscada. Sí, sí. Dice, no, un saltito de medio metro tampoco es tanto. Ese saltito de medio metro ¿Hace 15 años lo hubieras metido, sí o no? Eh, hace 15 años posiblemente no. Explícame esto. ¿Cómo ha evolucionado un poco esta carrera? ¿Cómo crees que ha evolucionado las maratones, las carreras por etapas, en el ciclismo, en el mountain bike este moderno que es más un poco extremo? Hombre, yo creo que eh, las marcas han evolucionado porque el ciclista ha evolucionado, busca otros retos, busca otros recorridos. ¿Y la bici ideal? para Colina Triste. Son 250 kilómetros divididos en 4 días, 5.500 metros de desnivel acumulado, es decir, para bajar hay que subir, terreno, contrapelo, rocones sueltos, trampas guapas. ¿Cuál es la bici ideal para Colina Triste? Mm, doble, eso es seguro. Hay que ir con la presión justa, mucho líquido, pues ya ves cómo es el terreno. Y eh, es importante llevar buen balón para llevar menos, menos aire en la rueda. La primera vez que vine aquí me dijo, Alex, baja presión sin miedo que no cortas, baja presión sin miedo que no cortas. Y estoy yendo a 1.0, 1.1. O sea, cada añito, ¡pam! Un poquito. más de balón y menos presión. Mañana, bueno, mañana, me están diciendo todos que el recorrido que ha metido es revirado, contrapelo, que la bici no corre, ciclismo moderno, yo soy de vatio kilo, tío, hostia. No, mañana no, no eches cuentas. Eh. Escúchame, tú que al inscribirnos había un mm. cuestionario. Sí, sí. Dime el porcentaje doble rígida. El Triste, creo que el 96%. Doble. Doble. Bicis rígidas, mm, muy pocas. Muy pocas. Pues ahí tenemos el dato, chicos. Colina Triste empieza mañana a cenar. Hmm. Pam. acabou. el terreno, loco. Etapa de contrapelo de puro mountain bike, 90% sendero y súper contento con, Oliver y, aparte hay debate. Así es, así es. Hay debate porque Zugasti que es old school, Zugasti que es de horquilla 32 de 100 milímetros, Fox 32 en este caso, Oliver desde el año pasado, cuando la horquilla Fox 34 pesaba ya bastante más que 150 200 gramos más, igual, ¿no? De las 100. Él y Purito decían, dame una 34, ¿por qué? Pues no queríamos fallos. <laughs> Siempre eh, la 34, a ver, ganas que la bicicleta es mucho más rígida, el, ángel set de la bicicleta te varía, entonces la bicicleta es más dócil y siempre tienes el plus ese de que si te equivocas, que es bastante fácil que nos equivoquemos, ¿no? De trazada y tal, pues siempre te salva un poquito más, al fin y al cabo son dos centímetros. Y creo que ahora el ciclismo de montaña actual no es tan racing quizá como antes, que teníamos una mentalidad mucho más racing, ¿no? A, a nivel de bicicleta, y hemos ganado un poquito más en comodidad, porque por, suerte, las bicicletas ahora eh, son mucho más cómodas y no tan pesadas como antiguamente. Antiguamente querías una doble y sabías que eran 3 kilos más que la rígida. Ahora estamos hablando que hay un kilo de diferencia de una rígida top a una doble top y que por 50 gramos más, que estamos hablando que es una miseria, que nos sobra de todos lados siempre, eh, vas a tener una bicicleta mucho más cómoda que te va a permitir mucho más. Thank you. ¡Que yo no sé nadar! ¡Madre mía! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien o no? No. ¿Qué te has hecho? Me caí de morros. no. Hostia, la cara, loco. para, para, para, para un momento. Vamos. Que llevas la nariz reventada. Te lo juro, te lo juro. Sí, sí, sí, sí. Está el mayor lleno de sangre y todo. Para, para, para. Para un momento. Coño, vamos a mirar que no te cuesta nada, cabrón. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Anda, para. El labio y todo, tío. Pero ¿cómo te has caído? ¿Por qué no te paras un momento y te lo limpio? Pues a lo mejor es muy escandalosa, pero Tío, la cara llena de sangre. No me asustes, tío. No me acuerdo de nada, loco, tío. Íbamos de puta madre, ya remontando de cara a meta y de repente no me acuerdo de nada, loco. Y la ha perdido 10 o 15 minutos seguro, porque no para de preguntarme todo el rato lo mismo. Y no me acuerdo, y no me acuerdo de nada, y no me acuerdo de nada. ¿Cómo de la No, bien. Bueno, bien, me duele. Pero me duele sobre todo las cervicales, loco. Todo esto pilladísimo. Me duele aquí, me duele la cabeza, un huevo. Todo esto, loco. Me duele a mí la cabeza no me he caído. Pues aquí estamos, ¿eh? Buenos días, etapa 3 de Colina Triste. Estamos en el palco, tú. Ayer Hostiazo, pero es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Me, quedé atontado. Yo creo que me caí dos veces y ni me acuerdo. Y joder, íbamos pasando gente y tal y íbamos bien. Y me da rabia, tío. Me da rabia porque me hacía ilusión demostrarme a mí mismo que todavía estoy ahí. Y mira dónde estoy. Comiendo papillas, tío. Yo creo que si apretamos desde el principio que te calienten bien, eh, I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the lion's den. And I'm Mufasa, big boss in charge of. Coming in like a bull, you see me raising the stock up. Uh, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement. Uh, damn. Baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations. And I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all Sufriendo mucho, pero aquí. Ah. Acuérdate que la bajada está un poco complicada. terreno así, entonces realmente se empieza a notar el cambio de la 32 a la 34, sobre todo en estas zonas así que son un poquito más picadas. Yo llevo 120 delante y 120 detrás. Estas zonas de aquí, sobre todo la suspensión absorbe mucho más al tener más recorrido y te permite pues eh, equivocarte un poquito más sin fliparnos que si nos flipamos ya veis nos salimos rápido de la trazada. O sea que os dejo que hablar, me desconcentra y el Tugi me está apretando por detrás. I'm sorry if I stutter, yeah My brain move a little faster than others, yeah I even keep a close eye on my brothers, cause sometimes it's your blood that turn into blood suckers, yeah. Ooh, and I'm on a big mission. My whole team got a plate up in the kitchen, yeah. I'm talking everything, I make all the fixings, yeah. They come a long way from where they come up missing. I blame it on my. Y ya hemos acabado, ¿eh? Olivilla espectacular, carrerón de locos. La verdad que ha sido colina triste, nunca, nunca falla, tiene de todo. Pista, caídas, sendero, piedras. Tiene más caídas y más piedras que ninguna carrera. Carrera súper exigente, personalmente muy contento. Olivia me ha llevado en moto, el año que viene más. ¿Quieres más o no? Y un guerrero. Andero Lariaga rompe la hucha, queremos que Pepi con Olivera Viles. Vamos arriba, bicharracos. Yeah, so try again. It's time to take a vitamin. Yeah, and vitamin.